o'quvchilar bilan yangi kurs masalasida gaplashamiz hop bu kursimizda e xudo e xohlasa interyer dizayni va vizualizatsiyasi to'liq o'rgatilinadi e nimaga faqat vizualizatsiyani o'zini o'rgatmayapsiz deyishinglar mumkin vizualizatsiya bo'yicha chunki kursda to'lib yotibdi dizayn o'zi nimaga kerak bularni hammasini xudo xohlasa tushuntirib beramiz kursda hop dizaynerlar qiladigan ishi ko'rayotganingizdek vizualizatornikidan ko'ra ancha ko'p vizualizator mana shu dizayner bergan chizmalar asosida vizualizatsiyaga beradi ya'ni to'liq tayyor bo'lgan ishni ko'rsatib beradi faqat mana shu bitta qismni o'ziga javob beradi ho'p shuning uchun uni narxi masalan vizualizatorlar narxi o'rtacha besh sakkiz uzog'i o'n ikki dollargacha bo'ladi endi anavi topoviy vizualizatorlar kvadratiga o'n ikki dollardan oladi Undorod vizualizatorlar misol endi boshlayotganlar 3-5 dollardan taxminan ishlashyapti. Firmalarda bizada O'zbekistonda 3 dollardan taxminan ishlashyapti hozir kvadratiga. Hop. Endi dizayner nima ish qiladi? Dizayner mijoz bilan ko'rishadi. Sizga mana bunaqa esimdan chiqib qoldi. Mijozga to'g'rirog'i. Plan yechimlarini beradi. Misol, qati buzilinadi, qati to'g'rilanadi. Hamma hammasini hal qilib beradi sizlarga. mana qaytada nima o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa bu loyihalar qilingandan keyin masalan e, ustalarga beriladigan chizmalari bo'ladi mana mebellarni joylashuvi masalan ustalarga beriladigan chizmalar hamma hammasi bu dizaynerni ishi elektrikka e, qurilish tepasida turish ham bu hammasi dizaynerni ishi vizualizator e, bizada noto'g'ri mana shu o'tirish bo'lib qolgan bizlar hammasini bitta odam qilishga o'rganib qolgan ko'rayotgan bu yerda ish juda ko'p juda katta e, loyiha qilinadi umuman bu hozir man o'zim qilgan loyiham emas bu e, internetdan olingan loyiha no umuman olganda mana mana shunaqa ketma ketlikda ishlanadi Xo'p, har bitta narsa, misol, e, vizualizatsiyada ko'rsatilgan har bitta narsa, misol, qatta qanaqa turgani, qancha balandlikda, hamma narsasi ko'rsatib berilinadi. Bu loyiha qimmat loyiha hisoblanadi. chunki loyihani o'zi to'liq ishlangandan keyin misol agar firmaga ishlaydigan bo'lsanglar oylikka masalan deylik buni ham kvadratiga uch besh dollardan ishlashadi ish chizma chizadigan bolalar a dizayner har bittasiga shularga yo'nalish beradi masalan deylik mana anaqa narsani qo'yasan unga buni qo'yasan bunga anavini qilasan misol rozetka amdan bo'lsin hammasini u dizayner anaqa qiladi boshqaradi boshqargani va tepasida turganligi uchun e, eng katta summani ham gonorari ham dizayner o'zi oladi ho'p hozirgi kunda e, bizada bu narsa hali ja unaqa unaqa emas endi rivojlanyapti xudo xohlasa hop yana bitta narsani aytib ketishim kerak dizayner eng oxirida mana bitta e, nechi kvadrat joy qanaqa bo'lyapti hammasini chiqarib berish kerak oxirida misol katta oyna qilinyapti qo'pol qilib aytganda smetasini chiqarib beradi nechi pulga tushayotgan bu yerda vizualizatsiya ham qo'shilmagan ekan ko'rayotganlaringdek hop vizualizatsiya hozir qo'shilgan bitta loyihani ham ochib ko'ramiz xudo xohlasa o'sha loyihani ichidagi bir qismi ya'ni oxirgi mahsulot qanaqa bo'lishi bu hammasi e, mijoz bilan kelishilgan kelishib bo'lingandan keyin qilinadigan ish ya'ni birinchi kollaj qilinadi hozir ularga ham misol ko'rsataman inshaalloh Xo'p, man hozir mana boshqa bitta loyihani ochib oldim. Bu e, Merkulov e, okamizning kurslari e, Revit'da o'rgatganlar. Ko'rayotganlaringizki, mana bu misol dizayn proyekt bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismini o'zi faqat vizualizatsiya, ya'ni mijoz ko'radigan narsani o'zi. O'zi umuman vizualizatsiya kerakmi, kerak emasmi? Misol bir xilli vizualizatsiyasiz ham mana bunaqa chizmalarni o'zi tepasida turib loyihasini o'tkazib yuboradi. no misol agar vizualizatsiya hozir endi bu narsa murakkablashib ketyapti chunki mijozlarni o'zi yana tushunib qoldi nima qanaqa nimaga kerak bularni hammasini shu sababdan nima desa bo'ladi vizualizatsiya misol mana loyiha to'liq bitgandan keyin qilinadigan mana bu qismini o'zi oxirgi natija mijoz bilan tasdiqlatilgandan keyin hop kollajlarni ham hozir internetdan qarab ko'ramiz manimcha bo'lsa kerak mana mana shu narsani o'ziga kerak faqat vizualizatsiya oxirida ko'chibandan ko'rishga mijozga o'tkazishingligi ho'p bizada bundan ancha sifatli ishlar bo'ladi inshaalloh chunki e, man o'zim vizualizator bo'lib ishlaganman necha yildan beri ikki ming o'n to'qqiz bo'lsa ikki ming o'n to'qqiz frilansga o'tgan bo'lsam ungacha e, har xil firmalarda ishlaganman ikki ming o'n beshinchi yilda mani sayohatim boshlangan bu yo'nalishga ho'p umuman olganda xudo xohlasa beriladigan ma'lumotlar ko'p inshaalloh hmm, hammasi xudo xohlasa e, o'rgatilinadi hozir faqat bizada bo'layotgan e, moliyaviy muammolar bor o'sha moliyaviy muammolar xudo xohlasa hal bo'ladigan bo'lsa kursni e, narxi aniq chiqadi inshaalloh ho'p har doimgidek man o'sha boshida manga ishonib e, kursimizdan mana olinishida yordam berganligi katta o'sha arzonroq narxda o'tib beraman bu hammasini xudo xohlasa xo'sh hozir endi kollajga keladigan bo'lsak qanaqa narsa bo'ladi uni ketma ketligi qanaqa bo'ladi uni ham ko'rsatib ketaman Kollaj mana bunaqa eh, obyektlarning yig'ilishidan iborat bo'lgan narsa bo'ladi mana. Hozir копировать изображение, сохранить изображение qilaylik. Masalan, outputga. Ochib oldik. Ko'rayotganlardagi misol mijozga qanaqa mebel qo'yasizlar, o'shani ko'rsatasizlar. uni yonida misol qanaqa svetilniklar turadi masalan, o'shalarni ko'rsatasizlar, har xil variantlar berasizlar. Misol bittasini tanlaydi, ularni hammasini keyin eh, to'g'irlab qo'yadi. biz sizlarga mijozlar bilan ishlashni ham o'rgatamiz xudo xohlasa e, ya'ni anketa to'ldirish e, anketani ham e, formasini tashib beramiz sizlarga xudo xohlasa umuman olganda beriladigan ma'lumotlar ko'p birinchi mana bu o'sha mehriddinmidi muhriddin muhriddin yo mehriddin aka hozir savol berdilar mana shu vizualizatsiya bilan interyer dizaynerini ishini farqi nima interyer dizaynerini ishi vizualizatorni og'ziga chaynab solib qo'yish ya'ni misol hamma narsani tayyor qiladi faqat mijozga ko'rsatadigan e, holatga olib kelib berish o'shaning e, uchun e, interyer dizaynerlari katta pul olishadi taxminan yigirma dollardan kvadratiga ishlashadi ular endi u yigirma dollardan misol o'zi ishlaydiganlar uni misol besh dollari vizualizatorga berilinadi besh dollari ishchi chizmachiga berilinadi qolgan misol o'n dollar o'zi zakovatni qo'pol qilib aytganda Xo'p, xullas shunaqa qilib shunaqa gaplar, xudo xolasa. Agar e, qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, e, kurslarimizda ko'rishguncha inshaalloh e, agar kursga yozilmoqchi bo'lsanglar menejer chiziqcha 07 deb yozsanglar telegramda chiqadi xudo xohlasa o'sha akkauntga yozsanglar sizlarga batafsil ma'lumot beriladi hammasi bo'yicha ho'p e'tiborlar uchun rahmat xayr salomat bo'linglar